Estamos aquí de nuevo porque eh, María José me está diciendo todo el fin de semana, yo quiero jugar el que el es de magia, yo quiero jugar el que el es de magia. Y venga, vale, pues vamos a jugar a Carasplas. Vamos a ver quién es más rápido mm, con esto. <laughs> Pues tiene ganas la grave Carasplash, pues vamos a jugar a plaz ¿No? Sí. Venga, vamos allá. Nos vamos a poner aquí cuando digamos preparados. ¿Listos? ¡Ya! qué viene! qué viene! el que viene es, buenísimo. ¿Otra ronda? Venga. Ahí va. no me llega. Mm. Está aquí todo, mira. ¿eh? <laughs> Pero no promete Venga, ponte ahí, ponte ahí. Que viene. No <laughs> me digas eso <laughs> me da risa. vale. Ya, ¿no? Tiene la barbilla llena. Venga, pegado. Y tres. Es que esto se ve que es para gente que tiene cabeza pequeña. <laughs> ¿Por qué? No, para que quite esto. Yo qué lengua tengo, mira. Ah. Bueno, ¿que como que este mandata. No, vamos a ver. El último. Luego me ponen en los vídeos que estoy todo el rato comiendo. Es verdad, está todo el rato comiendo. Y es mentira. Échala más al lado. Échala más aquí. Ahí. Ahí, ya, ya. ¡Oh! <laughs> ¡Se nos cae el tenedete! <laughs> Venga. ¡Hala! <laughs> Pero qué vasto. Yo. <laughs> Una, dos. <laughs> ¡Ay, no! Bueno, ya te has perdido uno. No me gusta este juego. A mí sí. A mí no. Ahora di algo. Bueno, pero vamos ya. Hala, un lifting. Joder, qué asco. Esto lo, huele mal, esto, eh. Venga, dile adiós. Adiós, Adiós. estoy de nada hasta el cuello.